Tapi kan, Prof, kalau kita nak berjaya, Prof, kita kan kena gagal dulu barulah kita boleh berjaya, Prof, kan? Setuju! Hmm. Pandai berhujah, tapi tak pandai zip seluar. Ah! <laughs> Selamat datang ke Laman Seni. Jelah balik budak-budak arah tu. Sibuk je kacau aku. Kacau dia orang ni. Eh, hey, pergilah main-mainan Muay Thai dia orang tu. Kacau kita buat apa? Tak habis, -habis dia orang ni. Daripada semalam sampai hari ni nak kacau aku. Yang penting tak kacau dia orang. Ah, yeah. Jumpa hari, jumpa tadi, kalau boleh hari hari. Buatan anak ayam. Pegang, pegang, pegang. Eh, kenapa kau nyerah?

Cukup. Dah nak mampus aku tengok ni. Apa? Apa salah aku Kenapa dia buat macam binatang? Kau ada mak ayah. Apa salah aku? Kau jahat. Yang memukul aku, aku tak ada salah. No. Ajar gila tak siapa lah post video viral kau ni yang bogil semalam ni. Habislah aku, Rik. Tak tahulah apa nasib aku. Daripada kecil sampai ke besar, nasib aku malang je. Saya kena bully je. Sorry, sorry. Sorry, eh. Tinggal kau malam. Itulah. Time aku sah, time itulah kau dah hilang. Mungkin kau hilang. Kau tengok. Besar seperan juga kau. Oh ah lah. Hari ini aku birthday boy. Surprise. Arif, terima kasih banyak-banyak, Arif. Seumur hidup aku tak pernah lagi orang sambut surprise birthday macam ni, Arif. Aku betul tak sangka. <laughs> I love you kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih ni. Happy birthday to Happy birthday Tisha. Thank you semua, thank you. Malu kata tak aku ni. Kata tak. Gara-gara kau Rip, aku dah malu kata tadi. Rip. Ah, ni lah aku nak tahu. Rupi awak juga kan? Happy birthday to you. Happy birthday, Tisha. Thank you. Jom, celebrate sama. Ah, tak apa, sebab saya nak kena tolong mak saya kat pasar. Tisha, hey, happy birthday. disebabkan birthday kita sama jadi awak kena makan kek ni dengan saya bismillah sedap kan aku panas tiga ni tak cinta awak baik sangat saya tak pernah jumpa pembahas sebaik awak selain mak saya. <laughs> Kita kena baik dengan semua orang. Hei, Bendol, Ejay! Kau memang lahir-lahir dah bodoh, eh? Kita orang celebrate birthday Tisha. Awet aku. Eh. Bukan kau, Siapa Mahal. Siapa kau, ha? Bat, bat. Dula. Dula. Weh, bat! Bari gol! Kau dengar tak apa dia Dia nyanyi untuk awet dia, Tisha. Bukan untuk kau. Jadi kenapa kau ni susah sangat nak faham, ha? Eh, kau ngajar kau ni. Ha? Eh, aku aku tembang dengan dia tadi. Eh, itu masa lengkap tak dah dengar. Sekarang ni kau berlos! Pat! Pat! Eh, berlos! Hai! Apa ni? Kejar! Kejar!

wahai Tuhanku. Kalaulah aku boleh hilangkan bagus, aku takut. Oh, kau nak main hide and seek? Apa? Kau tiga orang, cari kat sana. sana. Kau, Jimbo, ikut aku. Okay. Lembik! Oh, lembik! Oh. Oh. Wait, lembik! Kita ini! Oh. Oh. Keluar, keluar! Sini. Eh, Reh. Aku sedar lah, Reh. Aku sedar dah lari kot. Baik dia semua belah je. Selagi aku tak dapat pijak, ya. Yeah. Selagi itu aku tak puas hati. Tapi kan, aku macam dengar nafas dia tau tadi. Macam dekat sangat dengan aku. Tapi... Jomlah, jomlah, jomlah. Lah. Besok lah, besok, besok, besok, besok. Kat kelas, kat kelas, kat kelas. Dia cari dia. Besok, besok. Besok, dia cari dia. Gerak, gerak, gerak. Hei. Hei. Eh, kenapa dia orang tak nampak aku ah? Kalau tak habis lah aku kena pijak. Ah. Tak pasal-pasal lah aku kena pelangkung. Banyak berlari. Ya, lah budak samseng kau ikut aku. Siaril lo. Apa ni, Dek? Ha? Sedih sedih ni. Kau lupa ke hari ni hari apa? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Tisha. Happy birthday to you. Thank you. Sekarang ni kau cerita apa masalah kau. Cantik. Terima kasih. Kenapa kau suruh budak-budak kau ikut aku satu kampus dengan aku? Sebab aku tak nak ada orang lain kacau adik aku. Aku nak pastikan kau selamat, dek. Dia orang tak jaga aku pun. Dia orang yang kacau aku. Nico. Aku suruh kau pergi kolej Jaga adik aku Bukannya sakit sakitlah dia Minta maaf lah, adik sekarang Saya minta maaf Tisha Bagus! Okey, okey, bos. Ah, ah, ah. Sampai bila kau nak buat kerja jahat ni? Eh, kalau aku tak buat kerja ni semua, kau dengan mak kau, termasuk dengan aku sekali kita akan merempat ke bulu kat tepi jalan. Ha? Nak make up make up cantik macam ni pun kau takkan merasa, kau faham? Kau tahu? Ada cara lain kan? Kita boleh kerja. kau terlalu pandai untuk ajar aku. Hmm? Aku tahu apa yang aku buat. Thank you. Ariel. Terus tengokkan dia. Ikut gerak geri dia. Jangan lupa malam ni lepas operasi jumpa aku. 25 tahun hidup, inilah hari pertama dapat dia. Apa ni mak maksiat special sangat ke ni? Mari saya tengok. Eh, Jangan buka ni ni untuk Bat. Hmm, Bat. Hmm. Saya punya mana hadiahnya? Nah hadiah apa lagi? Hmm. Ha? Daripada kecil aku jaga kau daripada mak aku meninggal tu. Sampailah ke besar sampai ada botak di kepala ni. Ha? Aku jaga kau nak hadiah apa lagi? Hadiah kecil Mas ya? Ha, hadiah kecil eh. Ni, ni, ni. Aduh, eh, hadiah kecil ni. ni. Hmm. <laughs> Terima kasih, Mas ya. Assalamualaikum. <laughs> Waalaikumsalam. Dah balik dah dia. Bat. Bat! Mana dia? Bat! Hei! Astaghfirullah! Siapa hal kau ni menggelabah sangat ni, Rif? Ah, ah, ah, hantu! Batlah. Masih hantu! Hantu! Mak, ni Bat. Astaghfirullahaladzim. la ilahi Muhammad ya Rasulullah. Rasulullah. Ah, kau orang tak nampak aku ke? Apa yang jadi dengan aku ni? Bat! Bat! Mak! Ya Allah, Bat! Bat! Mak buat apa ni, Mak? Mak, Bat ni, Mak. Takkan Mak pun tak nampak Bat, Mak? Semua orang tak nampak Bat. Arif pun tak nampak Bat, Mak. Bat! Bat! Mak rasa Mak tahu apa yang jadi pada kau hari ni. Mak! Sabar nak sabar. hadiah ni. Mak, bat tak nak hadiah lah, Mak. Sekarang apa yang dekat-dekat bat ni, Mak? Hadiah ni ada kena mengenai dengan kau, Bat. Mak cakap apa ni, Mak? Bat sabar, Bat. Bat pergi mandi dulu. Lepas tu Mak cakap itu. Pergi mandi dulu, nak. Bat. Bat. Don't give up. Mak, apa tak jadi hantu, Mak? Hey. Cakap apa ni, Mak? Dekat sana dah tu. Hah? Mak barang keluar dulu. Masya. Mak tu. Ya Allah. Sabar, Bat. Sabar. Dah kena saka dah budak ni. Mandi dulu, nak. Okey. Masya. Ah? Wan, kenapa? Oh, dia, bro. Masya. Ah? Hmm. Apa yang cerita 25 tahun tu yang serius sangat tu? Cerita lah. Panjang ceritanya. Pendek kan, Mak Sia. Eh, dia besar sama dengan kau. Dulu dia ada daripada kau lagi. Eh, eh korang nak apa? Nak air dua. Lah. Air dua eh, kejap eh. Nak, Wan. Ya Allah, kenapa muka aku tak dalam cermin ni? Apa yang terjadi dengan aku ni? Ah! Aku dah tangan. Aku dah ada tangan. Yes. Yes. Yeah. Ah, ni kita pula topeng dia datang ni nak minta duit lah ni ha aku sing pun aku tak bagi boleh macam betul lah budak ni pun apa mana duit duit duit duit duit duit mana eh, duit ya eh baliklah kau orang eh, eh, jangan kacau tempat aku ni apa oh. ah, ah, lah? Duit lah. Eh, kau nampak ni? Kau nampak? Kau nampak ni? Lah. Kau nampak ni? kenapa, Rip? Dia kena langgar kereta! Kalau tak ada apa hal penting, tak payah datang ceri aku kat sini. Aku tak nak kau punya penyamaran dalam kumpulan Kamjin itu terbongkar, kau faham? Eh, kumpulan Kamjin tu bukannya kumpulan Nasir, kumpulan Kompang ataupun kumpulan Mahalban. Itu kumpulan gangster yang kejam. Kalau dia dapat tahu kau menyamar, kepala kau dengan kepala lutut kau akan bersambung mengawak kentut. Kau faham? Sayang, you tahu kan? I tak akan datang sini kalau tak ada good news. Apa good news? Hmm. Dalam masa sebulan, semua jongkong emas tu akan jadi milik kita. Semua total 100 juta dah. 100 juta? 100 juta sayang. Yang ini aku suka. <laughs> Rupanya kau tak payah menyamar lagi jadi kumpulan Jin. Kau cuma jaga Tisha je supaya dia tak berpaling tak dah. Hmm? Okay. Aku akan salut kepala kau sampai ujung kaki. <laughs> This is for you, boss. Boss. Matai. Hmm. Aduh. Hari ini tak panas lah. Nak ibu eh. Okeylah tu daripada tak ada. Nak ibu? sini kah? Eh. Ini standard ni jual tisu kat kaki lima. Biar awak. Berapa kali aku nak cakap? Hidup biar muka kuduh tapi jangan kuduh! Sebab dalam masa sebulan ni, kita akan ada seratus juta ringgit. Terbayar batal. Eh? Dah, Pak Kamus! mengacau masuk dan tutup pintu. Jangan tersalah, jangan tersilap. Jangan... Saya ada rantai emas. Tarik mak kulit. Tarik mak kulit macam mana ni, Bet? aku rasa aku tahu siapa yang langgar mak siap, Siapa yang langgar mak kulit? Aku tak puas hati, Bet. Walaupun dia orang pakai topeng, Aku nampak ada tatu naga dekat sini. Dekat sini. Dekat sini, Bat. Aku nak balas dendam, Rip. Eh, kita boleh beripot ke dia. Doktor, masa-masa macam mana mak saya nak tahu? Sama-sama. Tenang, tenang. Alhamdulillah, keadaan ha? ibu stabil. Dan sekarang kita masih lagi menunggu keputusan pemeriksaan ha? lanjut. Allah tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Ada apa-apa yang boleh kita buat, tau? Ada. Doa banyak-banyak, Insya Allah dan kita akan pantau dalam masa 48 jam. Sekiranya perlu, kita akan lakukan pembedahan. Kena bedah, Doktor. Berapa kos pembedahan ini, Doktor? Hmm, saya anggarkan dah lebih kurang rm ringgit dan saya minta Encik bersiap lah. Boleh saya tengok mak saya, Doktor? Boleh, tapi seorang saja. Saya nak bersakit berehat dan kalau boleh, kurangkan bercakap. Mak. Mak. Mak datang ni, Mak. Ni, Mak. Ni, Mak. Mak. Mak jangan risau, Mak. Doktor cakap. Mak. Mak dah stabil. Mak lagi lagi nak. Terima kasih banyak-banyak, Mak. Mak. Mak. Mungkin tak itu Lama lagi nak. Mak cakap apa ni, Mak? Mak lehat, Mak. soal eh, kejadian pagi tadi yang parah itu bukan bukan kebetulan nak. Mana tahu dah 25 tahun dulu nak. Dah buka hati mak bagi. Belum lagi mak. Hadiah tu ada kaitan dengan barat mak terima lima tahun dulu baliklah bang sikit lagi tu 谢谢。 manusia. Janganlah kamu ketakutan. Aku tahu kamu berdua inginkan zuriat. Kunian akan datang menjelma. Anak ini sungguh istimewa. Mempunyai kuasa luar biasa. 300 purnama akan datang. Jadi jagalah dia. Belailah dia kuasanya diperolehi dari tempat asal usulnya. Kuasanya akan menggembirakan manusia sejagat serta menyelamatkan dunia. Bang, ada bunyi budak menangis. apa pula atap budak bawah rumah ni? Eh. Tak kerja lah buat ni. Kat sini, ha? bang. Mana? Tak ada pun. Saya dengar, bang. Ya, abang pun dengar. Mana dia? Bang, kat sini, bang. Dekat buluh ni, bang. Apa yang betul? Eh, Tak ada tangan. Huh? Tanda. sudah tunaikan janji aku. Tetapi anak itu tidak perlu tahu sehingga 300 purnama. Ya. Jika perlu, aku akan datang kembali. jiwa bukan anak kandung aku baik Bat Kita patutnya ke hospital tau Tunggu Mak Sia ni Kita buat apa kat kampus malam-malam ni Bat Aku tak puas hati Rik Tak puas hati apa Bat Aku nak tahu apa kena mengenai tempat ni dengan hadiah yang mak aku bagi. Eh, tempat ni tempat paling seram dalam kampus, kau tahu. Berhantu. Apa kena mengenai dengan kau ni, Bat? Tempat ni yang menjadikan aku gaib dan tak diri. Serius? Mesti hadiah ni, Apa kena mengenai hadiah ni? Kenapa mak aku bagi? Hadiah bulu ni kat aku, Rik. Bulu, eh? Hmm. Kau tengok. Kau ada lemang dalam ni. Hmm. Wah! Bat! Alamak, macam mana ni? ah? tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Tepi bat, tepi bat, tepi bat! Oh, oh, eh, Dia kena air! Dia lagi bercahaya lah, Bat! Oh, Yes! Kita kaya! Betul harta karun! Yes! Tu bukan peta, Rip. Tu bahasa Arab, Rip. Alah. Kau macam mana? Aku mana dah tahu bahasa bahasa Arab, Rip. Bahasa Jawi pun aku tak tahu, Rip. Eh. Hmm. Siapa boleh tolong kita, eh? Aku tahu siapa yang boleh tolong kita. Siapa? Profesor Debono. main-main dengan aku, eh? Aku baca peta, baca simbol. Kau suruh aku baca biji puluh ni. Ha? Tak gila ke? <clears throat> Kami datang kepada yang pakar. Prof pakar estimologi terbaik di Malaysia. Malam tadi, buluh ni kami siram dengan air. Dia keluar api, <clears throat> keluar asap. Lepas tu dikeluar tulisan Jawi bahasa Arab. Benda korang merepek ni. Ha? orang cuba memainkan aku, aku sebelih korang. Faham? Eh, kau ni apa hal aku, aku jumpa lah, profesor terbaik dekat Malaysia ni. Salah. Korang suruh aku baca. Kalau tak jadi apa-apa kat bulu ni, siap kau orang. Ore, ni, mama ni. Cepat! Sama macam semalam! Kau tengok tulisan ni! Prof! Ah. Tengok, tengok! Turun. Prof! Turun, Prof! Belum bahaya lagi ni! Belum bahaya! Prof! Turun, Prof! Cuba je. Simbol-simbol ini adalah satu atau cara untuk membangkitkan kesaktian yang ada pada pulau ini. Maksudnya? Contohnya! Tuan Empunya Buluh ini hmm. akan mendapat satu kuasa yang sangat luar biasa. Ajaib. Apabila dia berniat dan membayangkan serta memegang buluh ini. Oh, patutlah aku hilang semalam kat buluh tu. Ya. Rupa-rupanya aku ada kuasa. Oh, aku niat hilang ni seorang. Dah, dah, dah. dah. Oh. Belum habis lagi. Oh, okey. Lagi, lagi. Dan tuan punya bulu ini juga ada kelemahannya. Oh, oh. Dia tidak boleh berinteraksi langsung dengan air. Air? Patutlah aku nampak kau lepas kau mandi semalam, Bat. Bila kena air, kuasa kau tak ada dah. Oh, patutlah bila aku basah aku normal, Rip. Eh? Uh-uh lah. Professor Dibau, no? Dibau, no? Eh, tak, tak boleh jadi tu. Nah. Eh, Zetra. Eh, ah, ini orangnya, Abad. Tengok. Aku nak handsome. Hmm. hmm. Eh. Tak apa. oh. Sekarang ni siapa tuan punya buluh ni? Cantiknya tempat ni, Bat. Kenapa kau buat aku kat sini? Sebab Mak aku cakap dia jumpa aku dekat lah. Dekat sini dia jumpa kau dalam buluh. Tapi satu pokok buluh aku tak nampak kan. Itu 25 tahun dulu. Sekarang ni buluh tak ada dah. Bat. Kalau buluh ni berasal dari sini, maknanya betul lah dibunuh cakap. Kau sentuh je buluh ni, kau boleh jadi apa saja, Bat. Bukan buluh ni jerit. Mana-mana buluh yang aku pegang, aku akan ada kuasa luar biasa. Maknanya hari tu yang kau hilang kat kampus yang kau kena buluh tu, kau boleh jadi harimunan. Dibunuh cakap, kau boleh jadi apa saja dengan buluh ni. Maklumat, maknanya kau adalah Adi Mira! Yes! Yes! Arif, cuba kau ajar aku cara seni mempertahankan diri. Hmm? Aku nak jadi Adivira yang hebat dan kuat. Apa yang kau cakap, Iban? Apa belajar-belajar? Buluh ni dah ada power. Engkau niat aja engkau nak belajar seni mempertahankan diri, engkau boleh lawan. Kau bayangkan kau jadi Jet Li, Bruce Lee, kau pegang buluh, hop, terus jadi. Okey, aku cuba. Sekejap. Sekarang kau kena buktikan dulu kekuatan fizikal kau. Pokok tu. Cuba kau tumbangkan pokok tu. Okey. Aku cuba. Hmm. Mana tahu jadi? Hmm. Nah, eh, Niat buat niat. Alamak, halangan pertama. Pat, pat, lompat, pat, lompat. Uh, uh, uh. Bat, niat bat, niat bat, jangan lupa. Niat. Hari ikut pula. Alamak, Thank you. Wahai Tuhanku, mulai hari ini, aku akan bantu orang susah. Dan aku akan pentas penyelaya. Dengan kuasa sakti yang ada pada bulu ini. aku yakin kau akan berjaya, Bat. Dan selepas kau berjaya, kau jangan lupa, Bat. Jadikan aku Perdana Menteri Malaysia, Bat. Kau gila lah, Wih, aku dah lapar dah ni. Jom. Aku, aku nak balik. Jom, kita pergi aku. Eh, tapi jauh lah buat kampus. Apa kata kita ada kuasa ni? Kau pegang, ulu, kau niat, kita nak ada terus kat kampus. Okey, aku buat. Eh, eh, eh, eh, eh. eh jangan tinggal aku, Bat. Okay. Jangan tinggalkan aku. Satu, Satu dua, dua, tiga. Ayah! Ah! Aduh, Bat! Betul, Rip. Aku ada power. Memang power, Bat! Ya! ya. Di bono, di bono, di bono! Mak ni bulu ni ada power, Bat. Memang ada power. Maknanya, tadi tasik, sekarang dekat kampus, ini fakulti kita. Maknanya, engkau memang boleh berada di mana-mana tempat yang kau boleh bayangkan atau kau tahu. Betul tu. Tapi, Syari. tempat yang kau tak tahu, mungkin kau tak boleh. Sekarang ni, kau nak pergi mana? Hmm. Aku boleh bawa kau. Aku eh? Hmm. Hmm, aku nak pergi mana? Eh? <laughs> ah, Bat, apa kata kita teleport dalam bas? Okey, boleh kacang. Boleh. Okey, di Satu, dua, dua tiga. Ban, ban, tiga <laughs> Tinggalkan aku ke kabat. <laughs> aku lupa nak pegang tangan kau tadi. Okey, okay, kita cuba lagi okay, sekali. Lagi sekali. Belum, belum, belum. Satu, dua, tiga. Ha! Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh dalam bas. <laughs> Kalau setakat bas. Kan aku dah cakap tadi. Mudah je. Aduh. Kacang eh. Pat. Apa dia? Kalau kita boleh lompat atas bas, maknanya kita boleh lompat atas kapal terbang kalau kita nak pergi mana-mana, kan? Yes! Kalau kita dah boleh lompat dekat kapal terbang, buat apa kita nak naik kapal terbang? Kita boleh pergi ke mana-mana saja yang kita suka, Rim. Hmm. eh? Tisha? Huh? Tisha? Mana? Kereta digosong. Masanya untuk superhero membantu. Setuju! Uh. One, two, ah. three! Uh. Maju, maju, maju, maju. Go, go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa-apa yang nak saya bantu? Tak kata saya ni pancik pula. Kasiannya. Arif, Anh biết tay à? Hừ, thế ngộ. Ú. Chủ như rồi. Bánh quay, ăn cặp. Đây, yes. Ok, ok. À. Dạ. Wow. Ang patah, ang patah. nampak? power birazdan. Yeah. yeah. Kuatnya awak, pak? Well, you know me. Kuatnya awak. Biasa. Tisha, mulai hari ini, Awak bagi tahu je saya kat mana tempat yang awak nak pergi. Saya boleh bawa awak. Sekarang kita pergi tempat sejuk sikitlah. Hmm, hmm, macam mana boleh angkat kita ni? Oh, dia ada kuasa luar biasa. Boleh. Sekarang awak pegang tangan saya. Huh? Pegang. Macam mana? Dah cukup sejuk? Apa ni? Salji. Macam mitos tu. Ya. Klasik. Betul, betul, betul. <laughs> kan? Pandai awak. Tapi kalau saya dah ada nama yang hebat, saya mesti kena ada kostum. Bila ada kostum, saya ada kuasa. Dan saya boleh bantu orang-orang susah di seluruh dunia ni. Saya nak bentera semua penjenayah. Besar cita-cita awak. Saya akan buatkan awak kostum awak kan Adiwira. Bakal suami saya. Kalau awak sanggup jadi isteri saya, saya akan bawa awak jumpa orang yang paling saya sayang dalam dunia ni. Hmm? Tapi dia sekarang ni di hospital. Kenapa? Jom ikut saya. Tisha, ni lah mak saya. Eh, sebelum ni mak saya dekat sini, Tisha. Mak saya pergi mana? Tak ada pun. Ah, nurse! Nurse! Nurse, awak ada nampak tak mak saya dalam bilik sebelum ini? Dia ada. Encik ni siapa ya? Saya anak dia. Oh, Badul Hisham. Mak telah dipindahkan ke WHDU. Ah, encik boleh ke saya dah? ya? Silakan. Tisha, mak aku Tisha. Doktor, macam mana keadaan mak saya, Doktor? Seperti yang saya maklumkan, mak awak perlukan pembedahan. Ada pendarahan di otaknya. Saya perlukan tantangan waris untuk pembedahan segera. Doktor, tolong selamatkan mak saya, Doktor. InsyaAllah, kami cuba yang terbaik. Cuma saya nak maklumkan, kos pembedahan adalah sebanyak RM31,000. Mana aku cari duit, Tisha? Aku tak ada duit sebanyak tu, Tisha. Hmm. Mana aku cari duit, Tisha? Banyak duit, Tisha. Aku tak ada duit. Oh, wait. Oh, wait. Korang semua ni dah ada insurans? Insurans? Weh, Nak Zumba! Eh, lu punya mulut ada insurans ke? Ha? Lu banyak bising, meh! Eh, marah dia, marah. Eh, kau datang macam hero, kau ingat kau hebat, ha? Oh. <laughs> sabar, sabar, sabar. sabar. Okay. Uh, ah. apa yang uh, budak lembik macam kau ni boleh buat, ha? Eh? <laughs> Hmm. Oh. Aisha. Siapa yang tak ada dalam kelas? Siapa lagi, Prof? Sibat tu lah. Alah, madu. Saya tak suka student saya keluar semasa saya mengajar. Dan bila dia masuk kelas ni balik, saya akan halau dia keluar. Halau, halau dia keluar. Halau dia keluar. Hmm, cantik. Ni saya, Bat. Prof, you patutnya kena tukar spek you tu. Dari tadi dia kat sini. Prof, nota saya. Okay, <coughs> let's let's start the class. プリン。から。 saya tak sangka awak tunaikan janji awak. Awak beli kat mana ni? Hey! Saya desain sendiri tau. Dan saya buat sendiri kostum untuk awak. Lepas ni awak tak perlu buat buluh lagi. Sebab semua dah dekat dalam. pakai baju ni sentiasa, Tisha? Awak rasa lepas saya pakai topeng ni, orang cam lagi tak saya? Orang tak perlu kenal siapa Bat. Tapi orang akan ingat siapa Badang. Niat saya, saya nak bantu mak saya dengan orang susah. Kalaulah saya boleh tolong mak awak. Kalaulah saya boleh kumpul duit RM31,000 itu kan bagus. But, saya boleh tolong awak. Tak apa. Susah kalau termakan budi orang. Tak. Awak tak tahu hutang budi langsung. Macam ni, kalau awak rasa nak bayar balik, awak bayar balik sikit-sikit. Saya terima. Demi mak saya. Dan saya akan balas dendam orang yang langgar mak saya. Saya akan boleh dendam sampai ke lubang cacing. Bat! Bat! Dengan kekuatan yang aku ada, aku akan boleh dendam. Bat! Hey! Bat! Bat! Selamat! Beberapa penduduk di ibu kota mendakwa melihat seorang lelaki berpakaian hijau ala Adiwira dan telah menyelamatkan nyawa mereka. Buletin malam difahamkan lelaki tersebut bukan sahaja mempunyai kekuatan luar biasa tetapi juga boleh bergerak dengan pantas. Masih di bengkau! Weh! Weh! Pencuri! Semangsa ragut mendakwa berjaya diselamatkan oleh badang dan uh, pihak polis juga berjaya memberkas peragut tersebut. Cik ceritakan sedikit bagaimana kejadian ini berlaku. Saya saya sebenarnya tak tahu macam mana nak ceritakan. Alhamdulillah, terima kasih badang. Awaklah superhero kami. Mana tatu kau? Telefon polis. Oh. Oh. Ah, barang boleh kita selfie? Okey. Selfie. Ya. Badang semakin diperlukan. Menurut laporan polis, penduduk sekitar ibu kota berasa lega berikutan kes jenayah yang semakin berkurangan. Penduduk kian tertanya-tanya dari manakah kekuatan yang dimiliki oleh badang selama ini kekuatan yang saya ada adalah anugerah daripada Allah. Dan dengan kuasa yang saya ada, saya akan bantu orang dalam kesusahan dan saya akan bentras penjenayah. Kenapa warna hijau? Kerana hijau itu melambangkan kekuatan dan juga keberanian. Kepada anda dekat luasannya, terutama kepada penjenayah-penjenayah Badang akan mencari anda dan menghentikan. di Lebuh Raya Karak, sebuah keluarga melahirkan rasa kesyukuran atas keberanian Badang yang berjaya mengeluarkan mereka dari gaung setelah kereta yang mereka naiki terhumban ke dalam gaung. Tuan Tentang, satu yang saya minta, jangan sirang saya dengan air. Lepas ni Perhatian Asal tak apa sampai dia Badan saya kurang Atau menye Apa sampai Nanti apa saya Oh, awak nak selfie boleh Ah, uh, Badam dah sign dah ni. Hi, uh, Bud. Hi, hi, hi, Tisha. Ah, uh, kita ya, uh, Tisha, saya lain budak yang kejap. Boleh nak bergambar. Bye bye, jumpa lagi. Wow, ramai peminat awak. Orang suka kostum yang awak buat ni. Awak dah makan? Nanti kita makan, ya? Ah. Ada apa dalam beg tu? Untuk mak awak. Tak. Uh, tak. RM31,000. Uh, ah, saya tak boleh terima. Saya ikhlas. Uh, susah nanti kalau kita budi orang. Uh, uh, banyak ni, Tisha. Saya tak boleh ambil duit mana awak dapat duit sebanyak ni? Hello? Hello, Syah. Arif ni. Pak ada dengan kau kak? Aku telefon dia tak dapat-dapat ni. Mak Syah dengan Azab. Kau cakap dengan dia suruh dia datang hospital sekarang. Okey. Pak? Kita pergi hospital sekarang? Hmm. dia dah tak ada dah buat. Saya hebat. Saya cuba yang terbaik. Saya minta dulu. Hmm. Hmm. Mak, jangan tinggalkan Mak, Mak. Ufuk timur yang berkata Tak lebat, sudah lebat Tak baik beratap dengan mak kau yang dah tak ada ni, Mak bagai dulu Nafas akhir yang terhembus Tidak terduga kepergianmu keperihanku tanpa mu di sisi. timur yang merata Melambai nok dan Keluhanmu bagai deru Nafas akhir yang terhembus Bat, kat sini rupanya kau Seminggu kau hilang, kau balik rumah, kau masuk kelas Kenapa nak ni, Bat? Eh, kau belah, ah! kau akan selalu tinggalkan aku di tanah aku susah. Bat, bat. Bat, sudah, sudah. Bat, sabar, bat. Aku minta maaf. Aku minta maaf, bat. Aku minta maaf. Bat. Aku rindu mak aku, re. Aku faham, bat. Aku faham. Aku mak minta aku dah mati, re. Aku faham, bat. Hmm? Duduk dulu. Duduk dulu, bat. Aku tak boleh hidup tanpa mak aku, re. Sabar, bat. Kita yang hidup ni kena teruskan hidup, bat. Mak Syah tak akan hidup balik kalau kita terus meratap macam ni. Aku tak boleh hidup sama mak aku, Rit. Aku tak boleh, Rit. Mak aku dah segala-galanya bagi aku. Mak aku tak mati lagi, Rit. Bad. Dia hidup lagi. Aku pun rindu Mak Syah. Tapi kau kena ingat, Bad. Kau kena ingat anugerah yang Tuhan bagi pada kau. Kau ikrar nak tolong orang susah. Ini. Engkau adalah Adiwira. Apa patut aku buat sekarang, Rip? Kita cari pembunuh Masya. Kita bawa dia ke muka pengadilan. Rak kumpulan Kamjin ini akan bawa jongkong emas bernilai seratus juta ringgit menuju ke arah utara. Jadi korang berdua akan berlakon seolah-olah berlaku kemalangan di sini. Dan pada masa yang sama pastikan tak ada satu kenderaan pun boleh tembus masuk ke jalan tu. Kau Aril dan Rudi. Masuk dengan kereta selaju yang mungkin, pastikan siapa saja yang keluar daripada kenderaan Kumulang Kamji ni tembak sampai mampus. Faham? Sampai mampus, bos. Ye, yeah. kau. Okey. Saya akan ke sini, saya akan letukkan trak ni. Jangan letupkan truk. Kau letupkan pintu supaya aku senang masuk di sini dan transfer semua jongkong emas ni masuk ke dalam kenderaan aku dan kita sama-sama balik emas tu ke dalam kudang ni. Dan pada masa kita ada seratus juta ringgit, apa saja kita boleh buat. Kau aku boleh jadikan putih dan kau aku boleh jadikan panjang. Kau juga aku boleh jadikan handsome. wartawan sensasi AG. Tam, saya nak tanya satu soalan. Kenapa perlu memeriksa leher dan juga bahu penjenayah setelah mereka ditewaskan? Itu ada sebabnya. Saya ingin mencari penjenayah yang telah membunuh mak saya. Saya akan mencari mereka supaya mereka tidak membunuh orang lain juga. Kenapa dia pakai topeng? Kenapa Sebentar. dia pakai topeng? Saya ikut urusannya. Saya ikut urusannya. Nampaknya kita sangat bertuah hari ini dapat menyaksikan aksi badang secara live. Ayo! Fight! cerita padang. Habis kita nak jadi apa? Hmm? Tahu bos. Tak tahu apa jadi bangang. Biar awak. Kau. Aku harap kau bawa berita baik untuk aku. Kos lah. Ni footage daripada rakaman stesen TV. Kawan saya bagi. Cerita badang lagi? Yelah. Cak. Tunjuk eh. Badang tak boleh berenang ke? Ya, sebenarnya macam ni. Tetapi setiap yang kuat ada kelemahannya. Kelemahan ni dia tak boleh kena air. Jadi kita terpaksa jauhkan dia berair. Jadi bila kita tuan dalam air, dia, tak boleh berair rupanya. ah, ini mesti badang tak mandi. <laughs> Sayang, kali nak tahu, Tisha dengan badan tu bercinta tak? Eh? I tahu siapa badang. Eh? dia. You tahu? Tahu. Si Bibi Bibi. Ni otak tu kan? Yes. Maknanya? Maknanya? Kau pun siapa sekarang? Aku hantar pergi korek! Kau tahu apa kerja kau dekat sana? Bukannya mengambilkan duit aku! Balang! Ini betul balang masa sepadang! Tatu naga kumpulan gangster. Ini kongsi gelap. Tengok. Mana kau, mana kau dapat benda ni, Rick? Research? quite different. Ini geng yang bunuh Mak Siah. Eh. Aisyah. <coughs> Hai. Lama tak masuk kelas. Profesor Alah Syari. Ya. <coughs> Kita orang ada je. Cuma busy sikit lah. Maklumlah kawan superhero kita ni kan. Sejak jadi superhero ni. Fuh. Begitu sibuk sekali dengan tugasan. Sihat? Aku okey. Aku macam ni lah. Kawan superhero kita tu. Okey ke tak? Oi, orang tanya lah. Selagi dendam belum terbalas, selagi itu hati aku tak pernah puas. Dendam, marah, tak akan dapat hidupkan mak awak semula. Hutang darah di balas darah. Tisha. Saya minta maaf, Tisha. Saya tak, saya tak sengaja nak marah awak. Saya dah dapat tahu lokasi sebenar geng naga tu. 哈哈。 <laughs> mana kebun kau? Kau! Mana? Anjing mana yang menyalak macam nampak hantu ni? Eh? Dalam kunyit. Hei, eh, badang. <laughs> Tanya, sebab kau berjaya cari tempat persembunyian aku, apa guna? Aku nak kau. Kau bodoh mak aku. Mak kau? Siapa mak kau? Siapa? Aku tahu kau kuat, badang. Aku pun kuat. Kalau kita bergabung, cuba kau fikir satu KL kita boleh kontrol aku akan tubuh kubulan baru. badang Abantai. Jadi Bantai. Abdam. <laughs> Hutang darah dibayar darah. Orang macam kau ni kena ajar dengan benebangannya. Sepatutnya. roh. Aku dah buat semua. Eh. Memang mama. Apa ni mama? Tak semudah tu. Kau kena pujuk dia supaya kerjasama dengan aku. Faham? Minum mak kau. Tu. Tu. Don't move. If I don't ask you to move. You move. You talk. Hmm? Hey. Lagi apa? Kak dia. macam lemang basi. <laughs> Ah. Aku dah agak dah. Woi! Eh senyap sikit mah. Mau satu dunia tahu kita suluk emas meh. Ah, ha? Oh, uh, ah, uh, ah, uh, uh, uh. Macam perempuan bersalin. Bos, ada info terbaru. Apa info terbaru? Wartawan ke perompak cakaplah. Siti tu kejar dengan polis. Ah, ni apa? Hey, siapa kasih Siti masuk kita punya geng? Ready? Yes, bos. Bos, bos, kesih bos, kesih bos, kesih bos. Hello? Ah! Galin, I've be very busy now. Huh? Doing what, ah? Shooting. <laughs> yeah, I come see you later, ah. Okay, okay. Hey, okay, gerak sekarang. Hati-hati, ah. Kita luar ada banyak orang jahat. Okay, saya balik makas dulu. Ini mesti sampai 10.10. Faham, ah? Garanti sampai 10.10. Jangan lambat kalau tak jalan guna waste. Jangan pandai-pandai belok sini, belok sana sampai balakong ke apa. Memang. Ah. sorry, but Assalamualaikum. Eh, hey, korang tinggalkan aku, eh? Sampai tinggal. Arif, kau dengar sini. Bat dah kena tawan. Ah, tawan? Eh, kau cakap apa ni? Bat tu superhero tu, badan dia kuat. Macam mana dia boleh kena tawan? Abang aku sebenarnya ketua geng naga. Dan dia orang yang menyebabkan mak Bat mati sekejap eh. Sekejap eh. Eh, Tisha. Yang kau pergi beritahu abang kau tu pasal apa? Engkau sepatutnya kena rahsiakan benda ni. Aku terpaksa, Arif. Aku terpaksa. Sebab dia orang kurung mak aku. Dia orang tangkap mak aku. Okey, okey. Okey, macam ni. Relax, relax. Badang kat mana? Mbak kat sini. Kita orang dekat markas geng naga. Sebenarnya kau ingat kan, dapat datang sini boleh selamatkan mak aku tapi tak sebab dia oranglah tahu kelemahan Bad kat mana. Ni mesti ke Cik Zara. Ah, kelemahan badan. Okey, aku dah share location sebelum aku call kau tadi. Kau datang sini, okey? Aku nak tolong Bad. Eh, Tisha, aku cakap apa ni? Bad tu superhero. Kalau dia pun tewas, aku ni apa? Eh, macam ni, pukul 9 malam ni, semua akan keluar pergi samun jongkong emas di jalan airport lama. Jadi kau datang sini, selamatkan Bad. Okey? Dengar tak? Okey, okey. Aku jumpa kau pukul 9. Aku nak check dulu location yang kau share tu. Eh? Okey, bye. Okey, bye. Abang. Hmm. Sekarang dengan siapa? Um, member... Member Tisha Kuat. Member siapa? kau. Selama ni aku bela kau memak kau macam menanggung biawak hidup. Kau tak pernah kenang budi aku, eh? Sepatutnya kau orang dua ekor ni dah lama aku dalam lubang najis. Hei, eh, Jangan, jangan, jangan, jangan, bang, please. You hmm, take care of her. Sorry, I'm sorry. Jangan, bang. I want you obey my last command. If you do otherwise, hmm, you're going to be a dead man. Okay? Badam. Mana pergi kekuatan kau selama ni? Otot kau yang mengembang kuat, hebat dan perkasa dah mula mengecil, mengecut dan menguncup. <laughs> Aku bagi kau tempoh sampai malam ni. Kau setuju ataupun tidak jadi bisnes partner aku? Dua pilihan padam. Pertama, jadi kaya. Yang kedua, kau akan jadi... Sayang, make sure dia sentiasa basah. Rel, semua dah ready? Semua, semua. Gerak, sayang. bos. Kem kami sudah sampai. Pasti posit. Cantik. Kau tahu aku ada di sini. Tisha telefon tadi, Bat. Dia tak beritahu. Kau kena tawan dengan Kian Naga. Tahan, Bat. Tahan. Tahan. Dia rasa sebut salah, Bat. Sebab bawa kau ke sini. Aku pun tak tahu. Tapi Tisha cakap, malam ni Kian Naga nak cuba merompak Jongkong Mas dekat jalan lama, lapangan terbang. Jom, kita keluar, Bat. Kita keluar. Kita ah. keluar. kat mana-mana je kau ada eh. Oh, kau ingat kau ada pistol ke tembak, Tembaklah, tembaklah. Tembaklah kena. Okay. Sorry. Kalau aku dah tembak kau, sekarang aku boleh. Oh, oh, terima kasih. Kadang, Malaysia perlukan kau. Aku nak kau orang hentikan penyedutan Joko Mas tu. Kau? Eh, apa kau cakap ni? Ha? Ha? Kau ni apa? Penjahat ke apa ni? Ha? Siapa kau sebenarnya ni?

Scoot-te, batecarrot. Luar biasa, luar biasa. Ya, Kamjin dah jadi kamu bawa keluar. Ha, hai, dekat. Sekarang ini harta. bakar bantai. Ini bukan geng nasib. Ini bukan geng mahrabah lagi lah, Ini geng jiri. Bantai, kita jumpa kat sepanjang understand. I understand. Yes, boss. Boss. Ni aku tak suka. Boss. Ni aku tak suka. Boss. <laughs> semua jongkong emas aku pergi ke gudang. Kalau tidak, kalau aku akan pisahkan otak dia daripada badan. Faham? Huh? Hmm. dia hidup kan? Jangan nak apa, pegang dia. Bawa emas aku. So! <laughs> Setengah jam aja aku. Badan! Diam kau. Kau diam! Jalan! Bisa! Ah! tu adik tiri aku. Bapa aku yang berbalik bela kat rumah sampai dia mampus. Lepas tu beban tu aku yang tanggung. Sampai lah korang hidup hari ni. Kau faham? Kau jahat hati hitam. Sebab itulah Tuhan hantar badang untuk hancurkan kejahatan kau. Hui! Buluh lemang tu pun aku akan hantar ke neraka. Biar dia beraya dengan mak dia kat sana. <laughs> kau ni memang tak sedar diri kau tahu. Dulu, masa kau kecil-kecil, tak ada macam ni rupa kau. Buruk rupa kau. Kau nak tahu? Macam mana? Hang kau lari pun tak pakai baju. Rambut kau ni pun tak pakai macam ni. Ha? Rambut kau dulu pendek. Macam jantan. Ah, macam ni. Ah, macam ni. Kau dah besar ini. Aku, aku yang bagi kau cantik. Aku yang bagi kau pakai mewah-mewah. Ha? Aku yang bagi kau pergi salon buat rambut. Kau bercinta dengan orang lain. Lepas tu kau nak berpaling tanah dengan aku. Ha? Dulu siapa pun tak nak pandang kau. Ha? Aku sendiri pun tak selera. Tapi sekarang aku selera. <laughs> Kau selera tak? Selera. Babang merasa kau

Lepaskan air! Tembak ke Silaman! Eh, bangun, bangun. Buka topeng dia. Curi kurang. Ada, ada, ada, ada. Oh. Ah! Ini tak <laughs> eh, bukan badang ni. Bangsat, kita dah kena tipu. Kena tipu. Ah. <laughs> Hati-hati. Sini bawa. Ada. Bas. Awak duduk sini dulu dia diam. Mac, Abby, bawa untuk tu sini. Biar kau ajar dia. Sabar, Isha. Sabar. Badang! Lebih baik kau muncul. Kalau kau tak muncul, aku tembak mati orang tua ni.

Tisha, tenang. Mak Tisha selamat. Kan? pada hantar Mak Tisha ke hospital. Kau orang kau ke hospital? Mak kau ke hospital. hanya berani bila kau ada kuasa. Kenapa? Kau takut tengok aku berani? ni? Eh, eh, eh, Kalau kau nak jantan, mai sini ada aku. Supaya senang aku hantar kau jumpa mak kau kat neraka. Sini, Badang. Sini. <laughs> asal dari badang ini kan? Hmm? Kau terlembik. Elok jadi belalang kunyit. Mak kau mesti menyesal melahirkan kau. Sibuk selamatkan orang lain. Mak kau mampus pun kau tak boleh nak selamatkan. Hmm? <laughs> Orang lembik macam kau ni. Hmm. Elok mampus je badang. Puh. Yeah. Uh, uh, uh, yang baik. Awak hero saya. Mama. Saya akan bawa awak dan bersama awak sampai bila-bila. Tisha yatim piatu. Aku berjanji, aku akan menjaga Tisha sehingga ke akhir hayat aku. Walaupun benda aku telah terbalas, namun dengan kuasa yang aku ada, aku tetap membentas pemutaran. siapa aku. Akulah Badam! Badam!